Hello friends welcome to our new blog finally आज हम जा रहे हैं एक पार्क में क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ ही बंद हो रखा है तो आगे आपको मन बताए तो आज मैं जा रहा हूँ एक सुंदर से पार्क में एक लेक के पास तो मैं वहाँ पे क्या क्या करूँगा वो तो आपको ब्लॉग पूरा देखना होगा उसके लिए तो चलिए बढ़ते हैं ब्लॉग के अंदर तो फाइनली हम आ चुके हैं महाराजा रंजीत सिंह पार्क में जो कि रोपड़ में है अभी हम आ चुके हैं महाराजा रंजीत सिंह पार्क में तो ये रहा मेरा साइकिल चलिए चलते हैं पार्क के could separate फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे रश भी आज बहुत ज़्यादा कम है मन तो कुछ कहना चाहता इस जगह पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे तो बहुत ही अब इंजॉयबल सीन बने हुए हैं अगर सौरभ जोशी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर देना एक दिन मैं मनन को मीत पैट से मिलवाऊंगा उसके घर जाकर भाई कैरी मिनाटी हमारा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टैकलिंग तो बहुत कर ली अभी हम खेले जा रहे हैं फुटबॉल और मैं तेरे रूल समझाता हूँ ठीक है ये गोल होगा तेरा ये वाला और इसके अगर आगे बॉल गई तो ये हो गोल होगा मेरा अभी मनन ने मेरा एक गोल कर दिया यानी कि मैं हार रहा हूँ तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो मैच है ओवर हो चुका है और मनन जीत चुका है और मनन जी मैच जीत चुका है रोपड़ के डैम पे और हमने क्या देख लिया यहाँ की अच्छा। सारी नदी सूखी हुई है अब देखते हैं नीचे क्या आ चुका है And now we are in the deep ocean, I mean river. पत्थर भी बहुत अजीब से गाय देखो जो ये है ना इसके नीचे यहाँ पे क्या जमा हुआ है ये देखो आपको अगर ये पता है तो कमेंट करो कि ये क्या चीज़ है great outdoors, forever free. यहाँ पे जो है रोपड़ की जो नदी है ये तो पूरी सूख चुकी है यहाँ पे पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिखा हल्का सा सारी नदी सूखी पड़ी है सारी नदी Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance, you can tell. ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इसलिए हमारा चैनल यूनिक है इसलिए सब्सक्राइब करो एक रिवर में पत्थरों के बीच में क्या बना हुआ ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है अगर आपको पसंद आया ये ब्लॉग तो फॉलो करो तीन नाम्स लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही तब तक के लिए बाय बाय